È per questo che la cultura è importante per rafforzare il senso di identità. No? Eh, la cultura è iniziare ad amare il tuo il proprio modo di essere in modo sereno e i nostri ragazzi fanno fatica per la, forte, per la forte discriminazione che vivono e dunque rafforzare la loro cultura, cioè la consapevolezza della cultura e della diversità e del diritto che questa diversità possa e debba esistere, rafforza anche il loro senso di identità e l'orgoglio di essere quello che sono. Io penso che è molto importante eh, ricordare, avere la memoria di quello che è accaduto, per, eh, in particolare con i giovani, rom e non rom, perché quello non dovrebbe mai accadere più. Perciò dobbiamo cominciare dalla storia, entrare nella storia, eh, aiutare i ragazzi in eh, tutte le maniere per avere eh, abbastanza capacità e anche sensibilizzarli sull'argomento in particolare antiziganismo. La memoria, la conoscenza, la storia, la cultura, è importante perché è uno dei principi cardine della identità europea. L'Europa senza memoria è condannata a fallire. Il fascismo aveva creato una dittatura tale che non esisteva una libera opinione. Il fascismo ha inventato la radio come sistema di propaganda politica eh, il primo utilizzo di mezzi di comunicazione di massa ai fini proprio di indottrinamento politico l'ha inventato il fascismo in Italia. Possiamo dire che eh, i media eh, sono al tempo stesso causa e conseguenza di un antigitanismo diffuso, un antigitanismo che è diventato socialmente accettabile, parte del nostro sistema di valori. La situazione tra l'epoca fascista ed oggi è ovviamente diversa, ma ci sono degli elementi di continuità molto forti. Il meccanismo e il modo in cui si parla di Roma e Sinti sui media può essere uno di questi. Eh, sui media è possibile dire dei Roma e Sinti qualsiasi cosa, su ehm, radio, mm, tv, media, mainstream, ascoltati da tutti, ehm, indipendentemente dal, mm, dal, pensiero politico, alla base magari di questi media, si può dire qualsiasi cosa, si può invocare il genocidio come se si stesse dicendo una qualsiasi normalità. L'altra questione eh, qui in Italia, vuole buttare a qua in Italia, ah, si fa anche per il lavoro la Dene di lavoro per, per Roma, da culata c'è lavoriniera che non appende sempre il anche per conto dell'Inker, cioè sono improprio. E, e quelle poche persone, culap Calesse Roma, da già laurinina, eh, niente si Roma. Innanzitutto penso che la condizione della donna a Roma sia differente dalla condizione del, dell'uomo Rum, perché comunque sia viviamo una doppia discriminazione all'interno dell'Italia essendo comunque sia anche donne, ma così come la vive anche una persona italiana, eh, una donna italiana, la discriminazione sia sul lavoro che non sul lavoro. Almeno due terzi dei rom e sinti in Italia vivono in casa, ma i media parlano sempre di rom e sinti che vivono in campi, baraccopoli, situazioni di precarietà abitativa. Non si ricorda mai che la metà dei rom e sinti in Italia sono italiani. Tutto ciò perché è funzionale a descrivere i Roma e Sinti come esterni alla storia italiana e che appunto, dico, dice uno stereotipo che viene ripetuto, non si vogliono appunto integrare. La scuola per i Rom dove eh, uguali Ciaure, eh, Shunemp emarginati dai suoi cotani, cotanei, Shunemp nattekani kilikagge taggiare pascendi che l'acciaure i aiutinenel, eh, pita aiutinenel, eh, pita scrivinene, pita vaghirene, eccetera. Chiaramente oggi ci troviamo in un sistema democratico dove c'è la libera stampa. Il problema è che su alcune minoranze si è ancora eh, portata poca conoscenza che la conoscenza è molto importante per cambiare pregiudizi, eh, avere una visione delle cose più rispondente a quelli che dovrebbero essere i valori comuni presenti sia nella Costituzione italiana che nell'Unione Europea. Fare delle cose per i Rom in generale è, è sconveniente dal punto di vista politico e dunque perseguitarli, sgomberarli, trattarli male, metterli no, in, nella gabbia della sicurezza, eccetera, eccetera, conviene politicamente, si guadagnano voti. Io penso che noi siamo diversi. Uh, la conseguenza di questa pro profonda diversità è l'antiziganismo secolare. E dunque questa nostra diversità abbiamo cercato di cancellarla integrandoci. No? Molti di noi si vergognano di dire che sono rom, si vergognano della propria cultura, che la cultura è anche lo stile di vita, il modo di essere, il modo di pensare, il modo di vedere la vita, la morte, eh, la famiglia. Non è solo un dipinto, una canzone, no? è il modo in cui tu sei, dentro. Quando i Sinti e i Rom eh, ritengono importante raccontare la loro esperienza di internamento e lo fanno, c'è molto disinteresse sia da parte delle istituzioni ma soprattutto da parte dell'accademia. Eh, tutti i ragazzi, in particolare la comunità romagnin, è importante che conoscono la loro storia, di quello che è successo, anche se è una storia molto crudele e trista, perché da quel punto, da quella storia, possono creare un futuro migliore per se stesso ma anche per la società maggioritaria, per vivere eh, non integrandosi ma una coesione sociale, vivere una, eh, e rispettandosi uno con l'altro ma cominciando solamente dalla storia, la storia è molto importante. Ragazzi, studiate, non per qualcosa ma lo studio è qualcosa che vi porterà lontano, vi aiuterà molto perché fa, fa tanto.